al muntelui și eu întotdeauna visam să-l găsesc și să-l aduc acasă și abia să fie cel mai bun prieten. Și așa am reușit să ajung pe culmile munților din România. A cucerit Kilimanjaro la numai 13 ani. În urmă cu 3 luni, împreună cu tatăl ei, a cucerit Mont Blancul. Toate aceste lucruri extraordinare au fost realizate de către doi oameni pe care am onoarea să-l prezint. Există de numai 300 de ani, eleva va escalada Kilimanjaro. Care împreună cu tatăl... pentru mine a fost muntele care m-a, mi-a, mi-a cerut cel mai mult, m-a solicitat cel mai tare. La un moment dat a pornit o furtună de ceață peste tot, nu vedeai nimic. Am avut cazul unui, uh, unui slovac care a murit exact în ziua în care am urcat și noi pe vârf. Thank you. cucerim niciodată în munte. Noi uh, îi cerem permisiunea de a pune piciorul pe el